ты кто? Ты что здесь делаешь? Ты куда идешь? Я иду к ветряку. У тебя ничего не выйдет. У меня не получилось. Меня не забрали, и тебя не заберут. Это не работает. Я хочу попробовать. Осторожней! Будешь?